Oh, ya, kita lagi ini agak. Cuba kita pakai ramu. kenapa seperti ini? Preman sekali kamu. Pakai rambut, pakai, pakai. lagaan. Hmm. Baru kali ini saya lihat orang yang kerja saya sudah dua hey. bulan saya hidup. Hei, jangan banyak ngomong ya. Ah, rambu, hampir bagus. Naik batu rambut. Koma. Naik batu bagus. Loh, rambu, loh, rambu. kenapa begini? Apa? Oh, habis aku kali ini hancur semuanya. Aduh. Kayak satu satu. Dokter. Ya.

kalian udah siap nggak PR yang kemarin belum aku sebenarnya udah lalu kakak udah woi aduh aduh tapi masih sepi ya iya orangnya belum datang ada Jerman namanya tadi anak itu jalan dan ya, saya ajak Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. pagi. Gimana? Semuanya udah sarapan belum? Udah. Berarti udah semangat dong belajar hari iya, ini ya. Iya. Ya udah kita langsung masuk ke materi aja ya. Hari iya. ini kita akan belajar tentang perhitungan. Bisa belum? Kita boleh tentang tambah-tambah nih. Dua tambah dua berapa? Empat. Jadi lima ditambah empat berapa? Ayo tambah. Ada. Ada aja rupa yang jepu dia orang perkara masa nak nak tipu dua. Pan kalau rupa makai jepu ke hombi. Ayah punya kenal. Ayah Oke, ini mau nanya ya. Kita satu-satu ya. Dua tambah tiga berapa? Lima. Lima. Oke, pinter. Eh, satu lagi ya. Mau nanyain. Dua tambah dua? Empat. Empat. Oke, jago. Kamu sekarang. Lima tambah lima berapa? Banyak nomor lebih tidak meminta lupa saya ada di jumpa lagi. Eh, Pak. Eh, Pak Bos. Lah. Alah, ini jumpa kamu. Mana Pak Bos? Kenapa mau ke sana? Kunyat kamu itu posisi? Oh. Ada berdiri sama ibu guru baru itu namanya. Ada tadi. Aku oh. kok Pak kalau udah ada cewek ciri cinta Pak sama saya. Itu hak cipta pribadi saya, jangan banyak kau cakap. Ada aku tanya itu nomor HP dia. Itulah tadi, nggak saya minta lupa nomor cewek itu. Mau minta tadi, nggak lupa saya. Aduh, ini yang membuat saya geram kamu. Kenapa kau nggak minta nomor HP dia? Baik bapak yang geram, saya yang mau minta kok bapak yang geram lagi. Ya posisi kau minta nomor HP dia. Ah, sudah ada kasih untuk saya buat kamu itu ada pulus pulus Kok tuh bapak untuk saya dulu saya jomblo juga pak eh, biar kau jomblo aku udah lah masih single nggak tahu banyak kali kau cakap pokoknya minta nomor HP dia iya, oke pak oh, jangan iya, kurang aja oke pemateri hari ini juga sampai di sini ya dang ding Kuci dang kuci ding Artinya ada ralau Model ok diri bonding Hahaha Tak warna iyo kau biru munan Eh Rambo Go ahead, let's get done, let's get done, kan Rambo? ya Kau berangkat Kau jemuan cok ju teman Ay, punya mana lemon cok-cok oju? Lagi bensin ke ya? Bensin? Berapa orang muai? Ah, emang eh, ini dari mana? Berapa gram? Dari mana? Dari mana? Nak lah, aku jalan yang hek aku betul. Ha, ha kerja. Kau hek dah betul. Kau Tanya pada drone ho. Rara teki tu kau. Tak punya kau. Rara teki. Baru tak kau. Kau kata kau kebar dengan capek kau. Okey, hendak apa ni nak? Kau nak apa? Kau perlu nak apa? Kau nak aku tolong kamu. Kau nak apa? Kau nak apa? Kau nak apa? Kau nak apa? Hei! Kenapa seperti itu kamu duduk? Gak lihat aku datang? Hei! Boleh pegang rambut? Pupu pegang, gak lihat aku datang. Kira ada nama mata. Dan ni meja. Kibar ni lah meja. Saya punya mata dilapisi rambut. oleh kacamata. Kamu itu duduknya ke mana? Tunggu nak kacamata. Uh, kacamata tu baik rambut. Oh. Kacamata tu baik rambut. Warna ada, hei. Oh. Ya, kita lagi lagi. Cuba kita mata rambut. Kenapa seperti ini? Preman sekali kamu. Pakai rambut, pakai, pakai. Pakai, pakai. Baru kali ini saya ada orang yang kerja saya udah dua hey. Eh. bulan saya hidup. Hei, eh, jangan banyak ngomong ya. Ah, Rambu, hampir bagus. Ah. Naik batu, Rambu. Bawa. Naik batu bagus. Loh, loh, loh, loh, loh, kenapa begini? Apa? Oh, apa, apa, apa, apa, apa, aku kali ini hancur semuanya. Aduh. Kapu, kapu, kapu. Oh, Oh, pencuri ya. Bagian organ tubuh manusia terdiri dari apa saja? Telinga. Ya, terus mulut, kaki, tangan, dan lain sebagainya. Untuk di hari ini pertemuan kali ini kita sudah cukup sampai di sini saja. Ya, ya, Bu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. patah sampai ku ada orang. Oh, mak, oh, mak, oh, mak. Oh, mak, oh, mak. Aduh. Ada, buka, buka, buka, buka, buka. Mana ulang ke? Aduh, aduh, aduh. Kamu dia. Aduh, aduh, aduh, kasih. Angkat dia, angkat dia, angkat dia, angkat dia. Kamu tak ada? Ah, pokoknya dah ada. Balik, bang. Hampir kacamata ku sudah diambil. Kalau orang itulah makannya ini. Ha, kan, cok aku. Ini anak muda, cok yang cok. Ku tak nak kasih ku bang. Ku tolong ku mohon. Ku buat cara dia. Tak tolong anak muda orang. Sejauh oh, lah. oh, ni apa nombor dia? Ada aku turi. Oh, mantap tu pak Ini tu lagi an. Aduh, ba. Betah tak kim Eh, pak guru mana sepatunya? Oh, mande. Inilah cukup susah sekali. Sudah dia mau untuk hari ini. Waktu pergi dirampok, sepatu hilang how ludes ini habis kacau macam tak tahu ke mana. Apa itu ludes Pak Guru? Aduh, anak ini tanya apa itu ludes. Ludes itu lembur. Eh, anak lembur. Ah, lenyap maksudnya. Tahu lenyap. Oh, aduh, aduh, tak tahu. Udahlah. Mau pergi dulu.